Astăzi vreau să-ți vorbesc și să-ți improvizez despre a conecta. M-a inspirat Grațian Sonu la un curs de-a lui Rimep, unde a arătat un filmuleț foarte scurt cu un bebeluș gata nou născut, care, uh, pe care atunci când îl uh, îndepărta de fruntea mamei plângea și atunci când îl apropia de, de fruntea ei se liniștea. Și după cum spune el, noi ne deconectăm încă de când ne naștem și ne dorim toată viața să ne conectăm cu celălalt. Eu am învățat să mă conectez cu ceilalți și cu oameni străini, pentru că nu prea suportam oamenii străini, recunosc. Uh, nu prea suportam în sensul că îi acceptam, dar nu-mi dădeam seama uh, de ce uh, nu-mi plac decât cunoscuții. acceptam foarte greu să, să intru în vorbă eu prima cu cineva sau să încerc să mă conectez cu un om străin. Și îi mulțumesc foarte mult lui Grațian pentru toate cursurile astea, însă acum uh, observ foarte mulți oameni ca mine, cum eram eu înainte, care se conectează foarte greu cu celălalt, uh, nu vor, le place mult să stea câteodată poate chiar ne conectați cu ei înșiși. Asta e, îi acceptăm și iubim și pe ei. Pentru tine ce înseamnă a conecta? Ceau!